السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کامنلی یوزڈ سینٹنسز سیریز میں آپ کو آمدید کہتے ہیں آج کے سبب میں بھی ہم سات ایسے جملے سیکھیں گے جو نارملی روٹین لائف میں اکثر استعمال ہوتے ہیں اب ہم اپنے سبق کی طرف پڑھتے ہیں پہلا جملہ ہے مجھے نیند آ رہی ہے انا نا انا انا آئی ایم ٹروزی دوسرا جملہ ہے میں مصروف ہوں میں بزی ہوں انا مشغول انا مشغول آئی ایم بزی تیسرا جملہ ہے میں تھک چکا ہوں انا تعبان انا تعبان آئی ایم ٹھارڈ چوتھا جملہ ہے میں راستہ بھول گیا ہوں میں بھٹک چکا ہوں انا تا انا تا آئی ایم لاسٹ پانچواں جملہ ہے مجھے دیر ہو گئی ہے مجھے دیر ہو گئی ہے انا متأخر انا متاخر آئی ایم لیٹ چھٹا جملہ ہے مجھے اب جانا چاہیے مجھے اب جانا چاہیے یم بغی ان اذهب الان یم بغی ان اذهب الان آئی شوڈ گو ناؤ آج کے سبق کا ساتواں اور آخری جملہ ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو مجھے تنہا چھوڑ دو لیو می along یہاں پر ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں تب تک کے لیے وطاََقوا قریباً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ